ඔයාට කියන්න බබා ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කැදි මට මතක් වුණේ. ඇත්තටම මගේ වීකල් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වෙලා මම අද පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකක් යූස් කරේ. ඕකේ. ඉතින් මං එනකොට මන් දන්නේ කවුද මන්ද ලේඩි කෙනෙක්ගේ කකුල පෑගුණා මට. ආ ඔයාගේ අතින්? ඔව් මගේ අතින් නෙමෙයි බං කකුල පාගන්නේ කකුලෙන්නේ. අතින් කකුල පාගනවද? ඈ? කකුලෙන් පාගන්නන්ගේ. ඔයාගේ කකුලෙන් කකුල පෑගුණා ඒ ළමයාගේ. ඒ ගෑන ළමයෙක් නෙමෙයි ලේඩිගේ. හරි ගෑන ළමයෙක් නෙමෙයි ඇත්තටම. හරි. ඌයියා! <laughs> යත්තනේ එකපාරට කිලෝ 120ක් 200ක් වැටුනම. ඈ? කකුල උඩ ඌයියා කියලා කියනවා. 107යි බර එහෙම 100 200ක් ගන්න එපා. <laughs> හරිද? පණ ගියේ නැතුව පුදුමයි. ඊට පස්සේ මම ඉතින් සමාවිල්ලුවා. හරි ආනිය sorry sorry sorry madam sorry කියලා ඉතින් දැන් හරිද සමාවෙලා මං හිතලා කරේ නෑනේ අනේ මට සමාවෙන්න අනේ මං හිතලා කරේ නෑ මං දැක්කේ නෑ කියලා මං සමාවෙල්ලුවා ඊට පස්සේ මට කියනවා උන්ද ආ ඔයාද ඔයා නම් ඉතින් අවුලක් නෑ මං හිතුවා මේ අපේ හස්බන්ඩ් කියලා කොහෙද අපේ මිනිහට ඉවක් බවත් කෙනෙක් ඔයා නම් කවන්නේ තමයි අද නිකන් පෙම් පාට වෙනදට නිකන් ඔබ මරා ගන්න වගේ එන්නේ ඇතුළට අද එනවා